saa zingine ili nijue huyu mtu ni wa aina gani mm. maana nilikuwa najua ni nani ananikalia huku kichwani mm. sasa siku moja nikamwona sura ile ile katika na mme wangu kabeba mtoto nikaona mwenzangu kashenji macho amebadilika afu pale pale akaniambia wewe yaani yani wewe ni mjinga sana mi nataka tu nikupiga tu sahizi damu zikazi zinatoka saa nikifanya nikikohoa hivi damu zinatoka toka pale, mpaka nikaenda polisi alimaua. Ile nafika tu pale, kutokana na kunivuta zile nywele na vile kupiga, kwa nipiga kifuani hapa, damu zilikuwa natoka. Nikaona kizunguzungu pale pale, nikaanguka. Akanambia mchenzi, huwezi kutaki tena, heri nikae na mke wangu yule yule jini. Sasa ndio nikaona natamkiwa live live heri nikae na mke wangu yule jini, huwezi kutaki pale. Niliona mwanangu damu ni ndogo, damu zimeisha, manesi anaambia ukichelewa mtoto atakufa. Mm. Na kule nyumbani hamna mtu aliyofuata kumfuata kule hospitali. Mm. Nikaona ngoja tu nitoroke. Ninavyodumu kuishi, mateso ndio anazidi kuongezeka. Nikaona ngoja tu nishukue kisu tu na mimi nijimalize tu hapa hapa nife, manake matatizo yamekuwa ma, yamezidi, yamekuwa magumu. Nikachukua kisu changu nikakinyosha ili nijiue sasa. Mm.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 Baba ameoa alioa Malawi. Mm. Mimi ni mtoto wa kwanza. Mm. Kipindi tunakaa Mbeya, baba na mama ulitokea mtafaruku mkubwa nikiwa tukiwa wadogo watoto. Mm. Baba alitengana na mama, leo mama akatuasha akaenda Malawi. Mama alivyoenda Malawi, mama aliniacha pale Mbeya, tukawa nateseka sana na baba. Kwa katika mateso yale, kwa sababu mama alibeba watoto wawili akaondoka nao, mm. si watatu akatuacha. Mm. Mimi ndio nikaa nakumbatia wadogo zangu, mm. nipike chakula niwalishe, mm. niende shule wakati niko mdogo sana. Mm. Kwa mateso yalivyokuwa makubwa, mimi nikapigia simu mama, kaambia mama, unaonaje uje utuchukue, mm. maana tunateseka sana. Mama mara kwanza alikataa, baadaye akafikiria, akatambia haya basi, ngoja nitawakatia passport nitakuja huko Kwa tulivyokaa mama kweli akatukatia passport tukaenda Malawi. Kule nikaanza darasa la tano, nikaa nimesoma soma, nikafika la saba. La saba nikageuza, baba naye kanitaka kuja kuniona, nikaja Mbeya tena. Nikaja nikakaa naye baba, nikamwona kwa sababu baba bado mpaka sasa hivi hajaoa. Akaa kwa baba, baadaye nikarudi tena Malawi kwa mama. E, kule kwa mama nikasoma tena darasa la saba nikafaulu, nikaenda kidato cha kwanza, nikaenda mpaka cha pili mpaka cha nne. Kwa hiyo katika kukaakaa kule Malawi, mama baada ya kuniendeleza kufikia niingie form 6 akaniambia maisha magumu, sitaweza kukuendeleza shule. Kwa hiyo mimi mwenyewe nikaa nanunua samaki, nauza, kujiendeleza bado ilikuwa hela ndogo, maana inakuwa tena inaingia kwenye chakula, basi kujisomesha tena nikaa sijaendelea. Kwa hiyo nikakaa, nikaja Mbeya, nikamuuliza ushauri baba. Nilipo nani, nikamuuliza ushauri baba, vipi niende da nikapate nikatafute maisha. Baba akanambia unaonaje uolewe? Mimi nikamwambia kuolewa mimi sitaki. Kwa hiyo nikaja da huko. Hapo na miaka ishirini na tatu. Mm. Nilivyokuja da nilifikia Mwananyamala e, kuna mama mmoja anafundisha chekechea akanambia, kwa vile nimekuona una elimu, basi kwa tabu ulizopitia umenielezea, basi nikuingize katika shule yangu unisaidieje kufundisha. Nikaa naenda kweli, namsaidia kufundisha pale shule, lakini hela ambayo alikuwa ananilipa ni ndogo, alikuwa ananilipa elfu kumi mume wake akisafiri analetea labda nyanya mka lakini vyote nikaona havinitoshi. Nikaa naenda kazini, kunalalamika, naye ananifanyisha kazi, saa zingine nafua, nimfulie kwanza, nioshe vyombo, ndo naingia darasani, yaani kama mfanyakazi wa ndani hivyo hivyo, kwa kujali kusema mradi nipate nini, nipate kipa, kipato ninunue chakula. Nikateseka basi, nikaona ah, sasa hivi nishazoea. Nilipozoea nikaona ngoja nifungue shule yangu, nikawekaweka kimshahara kile, nikafungua shule yangu katika kituo cha polisi. Sehemu ya kituo cha polisi kuna sehemu ya Waislamu, anafundisha Waislamu. Nikaomba nafasi, nikaa nafundisha watoto wa chekechea. Katika kufundisha watoto wa chekechea wale, nafundisha nafundisha, watoto wote wa kwake wakajikimbilia kwangu kutokana na ufundishaji, nilikuwa nafundisha vizuri akaja akaja kunitishia tena pale maisha, akanambia wewe huwezi kunipokonya watoto wangu, wewe mtoto umekuja na shida kwangu, umeteseka, mi nimekusaidia, afu wanafunzi wanakuja tena watoto wangu wanahama kwangu. Kwa hiyo kama kweli unajitaka uache hiyo shule. Mi nikaa napunguzia, navumilia, lakini baadaye akaja akaniletea kibabu kimoja hivyo, akanambia sasa, we babu, huje umtilie dawa huyu atoto kwa babu yule akanifuata usiku akanambiaje, wewe uache tu shule, mzee atakuja kukuua bure. Kweli pale mimi kaacha huku nalia, maana niliacha na kodi yangu tena pale nishalipia wanafunzi tena nimewaacha tena kwa sababu ya uoga tena ule alionitishia, nikaacha nikatoka nikakaa tena hivyo. Watu wananiuliza vipi, mwalimu, umeacha kufundisha? Nikamwambia nimeacha kufundisha kwa sababu kule nakofundisha kuona nafundisha vizuri wanafunzi wake wamehama ananitishia nihame niache shule ambia haya nikakaa kwenye mateso mateso ndo nikaonana na huyu mwanaume wa kizalamu kwanza kaanza kwanza nataka nisome tusheni kwako nikamwambia tusheni mbona ni mkubwa akanambia na mimi nitasoma hivyo nataka nijifunze kiingereza mm. baadaye akanambia amna sitaki kusoma tusheni mi nataka uwe mke wangu tuishi wote. Sasa mimi nilikuwa na wasiwasi, nikamwambia ah, siwezi kuishi nao kwa sababu siwezi, sijajua tabia yako. Akaenda akamwita dada yake, akamwambia dada yangu huyu muulize. Kwa hiyo tukawa tunaongea na dada yake, akanambia mbona uishi naye tu, ana shida na kama akiwa na shida utakuja kwangu utaniuliza. Kwa hiyo mimi nikakubali kuishi naye tukaa naishi kwangu sasa. Nikamwambia mimi kwangu pale siwezi kuhama, kwa sababu we umesema unakaa maisha ya kigeti, kwa hiyo kama utakubali tuanze kwanza, unaishi kwako, unakuja ili tupimane akili kama uko sawa au Dada yake akaambia hamna, mwishi tu wote, kama vipi mkatafute shumba. E, nikamwambia mi pale nimelipa juzi juzi, siwezi kuhama, kwanza nimuone kwanza akili. Kwa hiyo kweli akakubali, akaja kuishi kwangu. Pindi tunaishi kwangu, akaniambia sasa utoe vitu vyako, nataka nivilete vitu vyangu kwako, nivipange vya kwako, hifadhi kwanza. Kwa hiyo mimi vitu vyangu nikavitoa, nikakubali kuvitoa, nikahifadhi so, nikamwingiza yeye. muingiza yeye, tukakaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu Nikajishangaa mimi, nikaona siku zimempita, nikamwelezea mwezo naonekana ni mjamzito. kaambia ni mjamzito, eh. kaambia sasa sijui itakuwaje. kanaambia ah, mbona hiyo ni vizuri tu mimba tutalea. kamwambia haya. Ukakaa sasa gafula mimi nime, nimepika chai nimempa naandaa maji kumwekea bafuni alivyotoka tu kule bafuni akaja nikaona mwenzangu kashenji macho amebadilika afu pale pale akaniambia wewe yaani yani wewe ni mjinga sana mi nataka tu nikupiga tu saizi nikaambia unipige sababu gani ah wewe yaani mi naona nikukungute kwanza sasa sema sababu ni nini sababu aseme nakuta mwanzangu tayari kashanivamia mwilini kanipiga mpaka sura yote imebadilika damu tupu nikaona ngoja tu nivumilie kwanza kwa ukili, maana sielewi ni kitu gani kilichompata mwenza, maana sababu hamna. Nikavumilia mara ya kwanza, niko mjamzito, mara ya pili hivyo, mwezi unavyokuja wa nne nikaona bado tayari naingia tena kwenye siku ambapo nishapima tayari niko na niko mjamzito. Sasa hospitali kule nilivyoingia kwenye nani kwenye siku, nikawaambia manesi Nikaambia manesi, mimi nina ujauzito, lakini ujauzito huu una machaka, maana mwanaume ninayoishi naye naye ana matatizo, mara ananipiga hapo penyewe, ananiambia anaondoka, sijui tunaacha. Sasa mimba hii naona nitatisika naye, mnaonaje? Mnisafishe? Madaktari wala akaambia sisi haturuhusiwi kumsafisha mtu, wevumilia tu kama hiyo mimba ni kwako umeipata, Mungu atakusaidia, utajua jinsi ya kuilea hata kama mwanaume amekimbia. Akaambia, njoo uingie kwenye nusu tuone. Kuangalia akakuta na watoto mapacha. Akaambia, kama na watoto mapacha, si ndio mateso yatazidi sasa? Mtaleaje watoto wawili afu mwanaume mwenyewe ndio kama akaambia utalea tu, Mungu atakusaidia watoto hao utalea. Nikarudi zangu nikafika nyumbani. Nilipofika nyumbani mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu aka, aka, aka nani tena akanipiga tena wa sita huo wa saba alivyonipiga kaa tukakaa nyumbani na jirani yangu mwenye nyumba akanambia, tisha ngoja nikusuke nywele akaa nanisuka nywele muda wa kurudi ule akanikuta mi nimekaa pale akanambia we njo hapa nilipofika pale akaambia umesuka ile nikaambia ndio nimesuka Akaamba sasa hizi nywele zako hizi ndo zitakupa ujinga hizi, ngoja zinyofoe. Ah, akazikamata zile nywele akavuta kwa nguvu, akang'ang'ania mpaka zikanyofoka, lakini zilivyonyofoka zile zilizosuku Kwa hiyo upande huku wote nilijaza ile ile kavimba nywele zilinyofoka, nywele zilizosukwa tu za kwangu zikabaki. Eh, za kwangu zikabaki, lakini zikaa zimevutika sana. Basi mm. Alivyonyofoa zile nywele zile kwa nguvu, nika zikajaa nywele nika nikachukua maji nikaenda kujimwagia, maana kichwa kilikuwa nauma sana. Kachukua maji najimwagia, akaona huyu ngoja jaumia, akaanza kunipiga tena na, na mimba ya miezi sita hapo, akanipiga. Alivyonipiga sana damu zikawa zinatoka saa nikifanya nikikohoa hivi damu zinatoka, nikaona ngoja niende hospitali. Kwenda hospitali nikawaelezea madaktari, wakaniambia sisi hatuwezi kukutibia hivi hivi mpaka ukachukue nini karatasi polisi kaambia haya nikatoka pale mpaka nikaenda polisi alimaua ile nafika tu pale kutokana na kunivuta zile nywele na vile kupiga kwani nipiga kifuani hapa damu zilikuwa natoka nikaona kizunguzungu pale pale nikaanguka sikuwaelezea wale mapolisi kwanza sababu sababu kulikuwa nakuja ndugu nyumbani ananikimbilia nyuma basi ndo akaja kumwelezea yule polisi hivi hivi imetoka hivi Kaambia basi twende huyu mpelekeni hospitali, sisi twendeni tukamtafute huyu mwanaume kule nyumbani. Wameenda nyumbani kweli, amemkuta akamkamata, akamtia ndani. Mimi kule hospitali nikapewa kitanda mpaka jioni, nikatoka. Alivyomtia ndani jioni, akaanza kumuuliza kwa nini unampiga mwenzio? Huku naye ashampiga sana wale mapolisi. Akaambia nampiga mwenyewe si kijuu kinachonituma nimpige. Kwa hiyo hapa hana kosa lolote alilofanya. Sasa polisi akatia akila kamba labda ni bange zinamtuma, endeni tukatafute ndani. Wakaja mapolisi mle ndani, akamba chumba chake kiko hapa, akamwelezea chumba na yeye akaja naye akaamba haya, anza kupekua, toa kimoja kimoja, labda mna bange ndani. Pekua ndani, akawa hakuna bange yoyote. Akatoka akamrudisha ndani kwanza Ukakaa siku ya kwanza, siku ya pili yake akaenda kumtoa. Akamtoa akamwambia, jamani, mtoweni tu. Akamtoa akamrudisha nyumbani. Akakaa tena mwezi wa kwanza, wa pili ambao ni wanane, akanipiga tena sana. Sasa pale ndio ndugu zake akasemaje, kama vipi, unaonaje tukutafutie tu nauli uondoke nyumbani? bana, huyu mwanaume sasa atakuja kukuua. Nikamwambia nitafutieni, kumbe nao hatafuti nauli, wanataka tu kuninania naniendesha tu. Anakwambia we, naona ndugu zako wote washakufa, huwezi kuvumilia ndoa ya namna hii, ndoa ya kusema kila wakati nakupiga funa huko hapa. Nikamwambia si mlisema mtanipa nauli, mbona nauli amnipi? Sasa nitaendaje sasa kwenda nyumbani bila nauli, mimi hapa ni mjamzito. Kaambia amna, we itakuwa ndugu zako labda amekufa wewe. Kwa mwingine ungefanya njia yoyote ukauza vyovyote vile ukaondoka nyumbani. Nikaambia cha kuuza chenyewe sina cha kupatia hapa na huyu. Nikaa navumilia tu. Sasa kumbe alivyopiga mle ndani mkaa mtoto mmoja ameumia kwa katika macho. Basi mwezi wa kwanza nani wa tisa ule wa kwenda kujifungua kumbe sasa mi naenda sijijuu kama uchungu tayari najiendea zangu, kumbe tayari nishafikia. Baadaye wifi akatoka kijijini, ambaye ni dada yake, akaambia wewe mwanamke unamwona kama huyu tayari, huyu anashindwa kutembea. Ndo akanipeleka sasa hospitali kwenda kujifungua. Kwenda kujifungua kule hospitali ikawa ni matatizo sasa, nikakaa mtoto wa kwanza alijifungua saa tano moja saa nane Karudi nao pale nyumbani watoto na wapakata watoto wale, nakaa ndani si wakati ni mapacha. Sasa kuna wakati ananiambia we utokege nje, watoto waashe ndani. Sa, unajua tena, unajua hapa mjini kwamba ah, nywele yako imeharibika, ngoja kusuka haraka haraka afu uende ukakae na watoto. Akanisuka tena yule dada nywele tu za kawaida eh. Akaja yule mwanaume tena akanipiga nywele zile, akanyofoa tena nywele zangu kabisa. Sasa nikawekea dripu kwanzia hapo hapo nyumbani, maana kuhema nilikuwa nashindwa. Akaniweka dripu la maji kwanzia nyumbani mpaka hospitali. Madaktari akawachukua pale ya dispensari mwenyewe e, akamtuma watu mlete dipu, angalia anavyohema vibaya, kwa sababu nilianguka chini mm. e akawaita wale madaktari, basi akanipeleka kwa Mwananyamala. Kule nikapewa kitanda na watoto pembeni tena. Sa, katika kukaakaa ndugu zangu akanambia, sasa kuna ndugu zangu wengine ambao ayali tusundo kabisa kuzaliwa kijiji kimoja. akanambia cha muhimu hapa huyu mwanaume, sababu unaona umejifungua napo inakuwa shida. Basi kama vipi tukuchukue kwanza kwa kai kwanza kule juu Kitonyama, una ndugu yangu mmoja, kwa hiyo hapa nifanye kama nakutorosha, sababu utakuja kufa, huyu mwanaume anakupiga anakuvamia bila takosa, na ndugu zake hana hata msaada. Kwa hiyo twende tu nikakusaidie. Akanichukua akaniweka kwa ndugu yake ambaye ni kaka yake, nikaa nakaa na vitoto kule, ananiletea vyakula nakula hivyo hivyo, nalea vile vitoto. Baadaye sasa, ye mwanaume yule alivyoona pale nyumbani sionekane, maana nimetoroka, akaenda polisi mm. na polisi akaja kama polisi, nitafutieni mke wangu, namba yake ni hii, kaiba milioni moja ndani. Mapolisi itabidi kweli achukue ile namba, akanipigia akaambia, unaitwa huku. Kafika pale akaambia, wewe tu umeiba milioni moja ya mume wako. Nikaambia mimi sasa, mnaniona nilivyo kuniangalia, nilivyokuwa nimeumia, nilivyopigwa kote jicho, nimevilia damu akanambia kwa kweli huwezi kuiba hiyo milioni moja, maana natesoma kwa hawa watoto wote. Nikamwambia ndio, hawa wa kwangu napata. Nikamwambia eh, saa unateseka hivyo? Nikamwambia ndio, nateseka hivyo. Nikamwambia huyu mwanaume mbona ana dhambi sana, umemzalia mapacha afu tena anakupiga, na matatizo gani? Nikamwambia ndio hivyo. Akamwita yeye akamwambia, wewe si umesema wewe mwezi ukaiba hivi, kwa hali hii ulivyompiga hivi damu, jicho mmoja aoni, afu amekumbatia watoto huku na huku. Kwani yeye ndo akasema amna, mimi pale nilikuwa namtamani tu nije nimuone, hata hajaiba milioni moja niliyosema. E, eh? eh, basi akamkamata tena pale akamwingiza ndani, akamwambia wewe ni mchezi kweli wewe, kumbe unamwongopea mzio, ameiba kumbe unamsingizia. Kwa hiyo wewe ndio tukuanza kukuchapa. Akamchapa akamchapa pale, akaambia umeasha, akamwambia nimeasha Nikamwambia hata akisema ameacha hapo. Vitu vyote ndani kaondosha kaenda kuficha kwa dada yake. Redio nini vyombo vyote ndani hana. Akasema tena yeye mwenye polisi mimi naenda kubeba mwenyewe. Navileta mwenyewe mpaka hapa. Unavileta, eh, navileta mke wangu nataka aende nyumbani. Basi nikasema hata akisema hivyo huyu kesho tu anampiga tena. Kwa hata akisema avilete hapa ni hivyo hivyo. Mapolisi tena aamini tena. Ah, mwanaume mpaka ajirudi, na wewe mama, mbona unang'ang'ania hivyo? Mzee akasema kaacha. Nikamwambia hata akikubali hapo ni hivyo. Mm. Akaambia we kalete tu, akavibeba vitu kichwani haraka haraka, akavileta pale polisi station. Basi akaambia sasa, tatizo unachotaka wewe ni nini? Haya, huyu ondoka naye tu. Pale Roy kana kata tena, nikamwambia ngoja basi twende tu kwa kaka. Tukaenda kule nilikuwa nakaa wakakule akabembeleza kule, nikakataa. Kila siku akaa anakuja kule, akaa anakuja kule. Baadaye kaka naye akaona sasa akufuatilia yule mwanaume kachoka, kila kata nafuatilia, nakuja tena pale. Kaka kaambia basi nenda naye tu, atakuwa huyu kabadilika. Kwa hiyo nikatoka pale, karudi tena nyumbani. Kurudi nyumbani, kanunua samaki mbili mbishi, akaja nazo kubwa pale kaka kaka kaoga kamaliza akachukua samaki kamba samaki moja iko hapo kaambia sijaiona mcheze na maana god akaichukua ile samaki anipiga nayo tena kwenye jicho asamba mba mimba wa jicho wa samaki ukaniingia hivi ulivyoingia kumbe umeleta maumivu mpaka kwa ndani jicho likaja hivi na ile kama sungusu ya, ya mbauli ah, bali sasa nikaona huyu atanitoboa macho kama ni hivi ili yaani tu nirudi tena kule kule kwa kaka, nikakimbia tena pale. Sasa pale nikabadilisha, kwa sababu kaka anapajua, kabidi niende kwa ndugu yake mwingine. Nikaenda kwa ndugu yake mwingine tu ayali na katu. Sa ndugu yake akanitumaje, akaniambia naenda katunue nini unga, naenda kununua unga. Si nikaonana naye kwenye gari mm, nikaona ngoja nishuke hapa njiani. Nilivyoshuka njiani akafuatilia pale sikusema pale kwa ndugu, maana aibu. Nikaomba tu kopo, kaamba nisaidie kopo niende uani chooni. Nikachukua ile kopo nikaacha kule kule chooni, nikaondoka. Nilivyoondoka sasa, ah, yule baba akaangalia, huyu vipi kaendaje? Na maana na hao wamepeana taarifa. Sasa akaa na mganda yule mama, kaambia sisi na sisi hatumjui ndio kaja leo kaomba kopo tu hapa kaingia, hamna mali, mpaka akawachukua tena wale tena akawapeleka polisi. Hawa ndo wamefisha mke wangu hapo sijakuelewa kwa kweli alipo mlipokutana kwenye gari alafu we ukashuka inamaana na yeye pia alishuka e, alishuka aliposhuka we haukutaka kwenda nyumbani kule ambako unaenda e, ukaenda nyumbani kwa mtu mwingine kwa mtu mwingine ili nimpoteze sasa uh-huh. kumbe kumpoteza kule mwenyewe atang'ang'ania wale nilipofikia pale uh-huh. e, pale nilichukua kopo nilipoona tu ananifuata kaambia jamani saidieni kopo niende uwani nilivyochukua mm. kopo ile na mita ndo kapata mpenyo kule kulowani nikaondoka zangu mm. see akaa na ganda yule mama niliyomuomba ni kopo mm -hmm. we mama yule mnajuana umempa maji kwa nini ameondoka mm. sakaambia mi simjui kaniomba tu maji nani maji hapa nindioani kama namda ah, we ni ndugu yake -hmm. basi kaenda kaenda yule mama akamchukua tena naye akampeleka ndani huyu mama ndo kaficha mke wangu akampeleka yule mama polisi, e, polisi Mama akawekwa ndani. Eh, akamuuliza akaambia, wewe mama sema basi wewe ndio unamjua. Akaambia ah, Nikapigiwa tena simu na mapolisi wale wale. Mm. Akanambia unamjua mama? Akaambia akasimjui. Mimi nilimwomba tu maji akansaidia Mm. Akanambia kwa nini sasa usifanye? Nikamwambia huyu mwanaume mimi simtaki, nishasema simtaki, ananipiga sana. Mm. Akanambia ah, kama mm. mtaki wewe baba, kama utakiwi basi acha huyu usimfuate tena. Yule baba sasa akaona anamfuatilia anamganda kaka sasa anamganda tena ndugu yangu yule mfuatilia nifuatilia nifuatilia nifuatilia. Sasa kaka akanisafirisha nyumbani. Mm. nyumbani na watoto yeye akaulizia nani nyumbani mpaka akafika. Nyumbani wapi? Mbeya. Mm. Alivyofika mbea baba naye akatoka Dar es Salaam akafunga safari kuja mbea eh, Mbeya akaja mbea. Nilikuja Mbeya sasa, baba akanambia we, kama unataka watoto wako hao mapacha chukua, maana mimi sitaki kumpoteza mwanangu, kapigwa sana. Baba akamwambia nani? mimi, akamwambia yeye kama anataka kuchukua watoto wake wale niliozaa na hmm, achukue aje nao da mm. mimi kunuruhusu kuja huku tena akaataki baba hmm, akanambia hapana, mimi siwezi kumwacha mke wangu kwa sababu huyu ni mvumilivu sana, siwezi kukaa na mwanamke mwingine Akamsa, kwa nini ubadiliki tabia? Akaambia mimi sikijui kinachonituma. Mm. Mm. Sababu akaambia sasa nitafanya njia gani? Mm. Kwanza mimi kwa waganga waganga sielewi. Mm. Nikamwambia baba, huyu hata haiwezekaniki. Muache tu alifu. Mm. Akanambia sasa kama mtu anaganda, mwezi unaisha sasa hivi anasubiri tu muende wote. Mwezi unaisha yupo ukweni. Yupo huko huko ukweni. Analala pale pale nyumbani. Analala pale pale. Uh -huh Tukienda shambani kulima, yeye ndio wa kwanza. Tena kashawahi shambani kulima. Anaenda kulima. Anaenda kulima. Hata mvua ikinyesha yeye kashaenda. Baba mpaka akasema sasa mimi tena la kufanya sina ili tu niwaruhusu muondo. Mm. Basi baba akamruhusu tena tukaja wote mpaka huko. Mm. Mzani anakwambiaje? Mtihani tena hivyo vaka naomba msamaha, mimi sitarudia tena, sinaacha. Mm. Sa, mimi mwenyewe nikaa natafakari. Kitu gani sasa kinamtuma huyu apigege hivi? Mbona naomba msamaha sasa? Mm. Baadaye nikaona sasa mwenzangu akaniambia naye tatizo lake. Mwarabu. Nikaa na rafiki yangu Mwarabu alikuwa anaitwa Limu. Mm. Akaniambia na mimi nimepokea matatizo kama hayo. Mwanamume wangu kanifukuza wiki tu tumefunga ndoa bila hata tatizo. Saa zingine hapo bana mkono wa mtu. Mm. Kwa hiyo tuanze kuhangaika kwa wataalamu. Nami tena kuona matatizo yake nikaanza kwenda naye. Akienda Gombolomboto naye naenda naye, akienda hivi naenda naye, tunamwaga hera hapo mm, akisema mbuzi haya, si tunachanga tunatoa mpaka mm. Mganga mwingine katuambia, sasa nyinyi hapa mna nuksi kubwa mliopewa, sasa mvue nguo wote muoge, hera wekeni kwenye maji mm. Tukaa tunaoga hera, tumeweka kwenye maji wote tunaoga na yule Mwarabu mm tunaogea pale kwenye sufuria tu, nani alituwekea sufuria tuweke kwenye maji pale na tunaoga pale mm. wapi tukitoka pale hali ni ile ile hamna mabadiliko mm. yana tena ndio yanazidi mm. mimi nilikuwa na hela ambazo nilihifadhi ambazo za shule zote zikaisha kuishia kwa wataalamu sema labda mwenzangu atabadilika akaniambia na jini mahaba mm. e, sasa kila naoga yale majini yale yakirudi ndio vile vile tena hali haibadiliki sasa nikaona ah, saya mambo kama yanazidi hivi itabidi nifanyie hela zote zishaishi saa nikaenda nikabadilisha kwa mtaalamu mwingine nikaenda nilivyoenda kanaambia we yule yeye ndo ana tatizo yule kasharogwa ashamtupia dini pale alipo anatembea nao huyo mtaalamu mwingine akanambia ametupiwa jini anatembea nalo parali. Aliyetupiwa jini na mume wangu sasa. Mm-hmm. Kwa hiyo wewe ukisema uhangaika utamaliza hela bure, tatizo liko na nani? Mm-hmm. Na yeye mume wako. Nikamwambia haya basi nipege hizo dawa, nikachukua tena dawa hizo. Kipindi cha nyuma hicho. Mm-hmm. Nakuja kuweka, kaambia weka kwenye maji maji, hata mkinywa wote hamna shida. Mm-hmm. Tukanywa kunywa tu mwenzangu, akabadilika pale pale akanambia mchenzi, huwezi kutaki tena, hebu nikae na mke wangu yule yule jini. Sasa ndio nikaona natamkiwa live live, hebu nikae na mke wangu yule jini, huwezi kutaki. Ah, maana kumbe wewe una jini, una mke jini. Akaambia eh, mimi na mke wangu jini, wewe sio mwanamke wewe kumbe una mwanamke jini, mimi naangaika tu bure. akaambia wewe unajua kama mimi ni mwanamke jini. Kaambia eh basi na dawa zenye ikazichukua mimi nika kazimwaga yeye yeah, alikuwa anajua una, unakunywa unampa dawa yaani yeye aliji yaani vile alivyokunywa akawa kama sasa ndo muda wa kujitambulisha akachukia zile dawa alivyokunywa sasa mi dawa zilizobaki tena kamwaga tukaona basi sirudii tena mm. kufanyaje kuweka hizi dawa za kumpa tena kama mtu analopoka hivi tena siwezi sasa baadaye tukakaa akatulia, sasa ndo nikaanza kumuuliza kwa nini mwenzangu unakuwa hivi? Akaambia mi kila siku mwezio naota usiku nakuwa sipo hapa, naenda kuogelea na mwanamke bahari eh? na mwanamke jini naoga naye baharini. Yeye anakuambia sasa. Yeye ananiambia mwanamke huyo naogelea naye, nikirudi narudi sasa nichachoka kuogelea maji na yeye mm nikaambia ndugu zake so nikaambia eh, ndugu zenu ah sasa sisi tutafanyaje sisi tunafikiri tutafanyaje kwenye tatizo hiyo ni ndugu zake mm. nikaambia basi cha muhimu mimi niondoke mm. ana atakuja kunivamia kuniua mm. nikaambia tena na ndugu zangu ndugu zangu akaambia kama ni hivyo tuking'ang'ania hiyo ndoa mm. sisi hapa hatutakuja kukuona sisi tutakuacha mm. basi kama nikitoka ndo kama hivyo ananifuata haya sa nifanyeje Akaambia wewe cha muhimu tu uondoke tu hapa, ataku, atakuja kukuua. Basi nikaa nakaa nakaa pale nakaa, baadaye nikaona ngoja niende tu makanisani, maana huku kwa waganga hamna msaada. Nilivyoenda kanis, nikaenda kanisani, nilivyoenda kanisani kule tukaa tumesali tumemaliza, mimi nikaombewa, lakini sasa mchungaji akanambiaje kuna mdada moja anateseka na matatizo, mwanamume anampiga sana. Sasa kwa siku ya leo, kabla hujaingia ndani, ukaombe kwanza njiani. E, uombe njiani, uambie Mungu nisaidie kwa hapa leo nilipokuja sijaenda kufanya ujinga, nimekufuata wewe. Kama nikipigwa, nikipigwa baba, ina maana wewe ndio mm. Kwa uomba kwa Mungu, atakusaidia. Na kweli nikaomba Nilivyoomba nikaa nika naingia ndani. Kuingia ndani namsalimia yeye mwenzangu akakaa kimya. Namsalimia anakaa kimya. Eh, nikaona ngoja niingie ndani. Akachukua fimbo kubwa akaja naye mle ndani. Nataka aanze kunipiga. ni kwa sababu nilikuwa jasiri tayari nishaomba. Nikaona mwenzangu anaanza kuvunja ile fimbo. Anaivunja, anatupa pale pale tena akaniambia usieni nikuone hata siku moja ukienda kanisani. Ukienda kanisani wewe nitakuja kukuua na kisu. Mm. Nikaambia mm, mimi kanisani hata hata weweje, mimi siwezi kwenda kuacha kwenda. Mm. Akanambia unabisha eh, haya. Akaenda tena nje akakata fimbo. Alipokata fimbo ya pili ataka aanze kunipiga, kanyanyua hivi naona nikashangaa, akaanza kulia mwenyewe nakwambia usiende tena kanisani, ukienda tena kanisani nitakuja kukuua huko analia. Basi mimi nikakaa kimya tu pale. Baadaye akaivunja tena na ile, akatoka nje. Alivyotoka nje akakaakaa, akaambia nikuone umeenda tena kanisani. kaambia hamna, nini. Sasa baadaye, baada siku ya kwanza, siku ya pili akaumwa. Alivyoumwa akaendi chooni, aendi wapi, na hangaika mimi kumsogeza. Baadaye ukake sufuria kikamwangukia kichwani, kanaambia eh, sufuria hivyo naangukia kichwani, hiyo ndio imetoa famo Kuna mama mmoja alikuwa anang'ang'ania ataka kunipa dawa usingizini hapa, ningekufa leo. Sasa sasa hivi inuka, kaniitie mchungaji. Nikaenda kumwitia mchungaji, maana yeye ni Muislamu. Nikamwitia mchungaji, akaja kumwombea Umwombee siku hiyo hiyo, siku ya pili kapona. Asubuhi yake sasa akanambia tuende kanisani, tukaenda wote kanisani aka ndo akaanza kuelezea sasa mambo yote kule kanisani, kama mimi nimepitia mateso mengi, mimi nina jini naenda kuogelea naye. Sasa baadaye yule mchungaji anataka aanze kumwombea, akaambia jini yako kweli na hata hapa unatembea naye lakini mara nyingi napenda kukimbilia sehemu za siri. Kwa hiyo anatakiwa mchungaji mkubwa wa kiume aje kuombea. Ah, alivyofanya pale ndo kama akamwashia, yaani angemwombea hapa na wasi angepona. Basi pale pale ikapigwa simu ya kaka yake, nakuomba urudi huko. cha kushangaza sasa. Hmm. Kaka yake akapiga simu, nakuomba urudi huko, usikae huko. Wapi anajua yuko wapi? Sasa ina maana sikajuaje kama yuko kanisani. hmm ambaye nakuomba hapo ulipo, naona umeingia kanisani, naomba urudi. Basi akarudi. Hmm. Alivyorudi nyumbani akakaa, ndo mtoto sasa wa pili akaanza kuumwa, ambaye niliozaa wa pili, nimezaa yaani wa pili akaumwa. Alivyoumwa nikamwambia mmangu, mimi mtoto anaumwa na anarisha sana, kwa hmm. nisaidie. Kanaambia mimi nikikusaidia mimi mjinga yaani mi nikusaidia nikutolee hela uende hospitali, basi mimi nitakuwa mjinga. Nikaona ngoja tu niende mwenyewe, nikaenda mwenyewe, nikafika sehemu pana mabodaboda, akaambia mama, utaenda kwa mguu? Nikaambia eh, hela sina. Akaniambia twende tukupandishe kwenye bodaboda, Nikampandia, akanipandisha kwa bodaboda, dereva tu wa kawaida mwenye bodaboda mm. Mm-hmm. unipeleka kule, mtoto akaonekana maji hana damu hana, akanipa kitanda sasa mimi nilijua labda kwa sababu ameona nimelala hospitali, kuna mtu atafuata kule hospitali. Nikalala mpaka saa nne, naona mtu hajafuata hospitali. Sasa nitafanyaje kama mtu hajaja hospitali huku? Nikapiga picha, kaniambia wewe unatakiwa upate hela za kulipia damu, hapa ndio utatoka na mtoto hatapona ikifika kama kupoteza masaa damu zimebaki ndogo sana. Pale ni nilivyoona mwanangu damu ni ndogo, damu zimeisha, manesa naambia ukishelewa mtoto atakufa. Na kule nyumbani hamna mtu aliyofuata kumfuata kule stari. Nikaona ngoja tu nitoroke. E, nikamwomba nesi, nesi, mi nataka nikanunue chakula. Basi akanuruhusu pale, mi nitabidi begi la nguo na nini nikaviasha mle ndani Nikatoroka, nikafika nje, nikaomba nani, nikaomba bajaji, bajaji twende sindikize nyumbani haraka, maana mtoto ulimwacha kule, mtoto nimembeba. Basi kwa hiyo ulitorokaje? Ulitoroka wewe tu au wewe na mtoto au ilikuwa? Mtoto nimembeba mm. kwa sababu si mdogo mm. nikambeba mgongoni mm. E, nikamwomba mwenye bajaji pale nje sindikize nyumbani nikafuate nani hela basi nilipofika pale, nilipopanda ile bajaji, nashuka pale nyumbani, nikamwambia subiri hapa hapa kwa Mtogoro, subiri hapa hapa nikafuate hela nije nikuletee. Mm. Dereva kweli akabaki pale pale ananisubiri mimi, naenda nyumbani. Ila nafika tu nyumbani, we ulikuwa hapa? Nikamwambia si jana nilienda kunani, ananiuliza huyo mme wangu. Mm. Nikamwambia jana, si nikwambia mtoto anaumwa sana mm. na yuko kwenye hali mbaya nilijua wenzangu mtafuata, hamna mtu aliyofuata. Akanambia hamna mtu aliyofuata, we mjinga, na akaanza kunivamia pale pale, kuanza kunipiga. Sasa mbona ananipiga sana wakati mzee namtoka hospitali na mtoto? Akanambia mi hilo sijui, akaanza kunipiga. Nikamwambia jirani yangu huyu nimemwaga mwenzani, mkaona ji basi mnifuate. wao, kumwambia mimi si nimemwambia huyo, basi tu na yeye. Nikamwambia ah, basi kama umemwambia hivyo, mwenzani akaanza kunikunguta pale umembeba mtoto au mtoto yuko wapi? Mtoto pale nishamshusha. Mm. Akanipiga, akanipiga, akanipiga. nipiga sasa nimeona mimi maisha yangu sasa yashakuwa mabaya. Mm. Mara mwenyewe nauguza, afu tena napigwa. Msaada wa kunifuatia hospitali mtu hamna. Afu bado tena hapa napata tena maumivu yangine. Nikaona hapa Mungu sasa takuwa labda hai hapendi mimi niishi. Mm. Naona labda nife tu navyodumu kuishi mateso ndio anazidi kuongezeka nikaona ngoja tu nishukue kisu tu nami nijimalize tu hapa hapa niife manake matatizo yamekuwa ma, yamezidi yamekuwa magumu nikachukua kisu changu nikakinyosha ili nijiue sasa ila nataka nijichome akatokea mama mmoja ni mfanyakazi pale nyumbani akatokea mama mmoja akanirukia aka, aka, aka, akakipokonya kile kisu kwa nini unataka ujue wewe nikaambia mi ngoja nife kutokana matatizo yamekuwa ni mengi natoka stari anaumwa mtu ajafuata hapo hapo tena nahudumia mwenyewe hela mtu tena anataka kunipiga kwa hiyo naona ile kuishi tena naona ni kugumu ili nife tu akaambia usife kwa sababu ya huyu chizi huyu huyu ataonekana ni chizi akili huyu hayuko sawa utajua kwa mtu ambaye unamjua kabisa akili zake saa zingine haziendi sawa huyu Nikaambia huyu mbona zinaenda sana kwa angekuwa chizi angeokota makopo. Akaambia amna usijue. Basi pale yule mama akani akanichukua akanipeleka pale. Yule mwanaume kuona yule mama kam, mwanaume kamtamkia yeye chizi. Akamnyanyua yule mama akampigiza kwenye geti. Akateremka duna akaanguka chini pale. Yule mama akaumia mguu. Basi akaniambia kutoka hapa, kama nitatembea vizuri, mi naenda polisi nimweke ndani akakaa yule mama. Baada ya kumhudumia tena mtoto, niende kukanue dawa, naangaika tena maji, kande yule mama aliyompigiza tena mguu, namnyoshanyosha pale, kakaa sawa, ndo nakimbilia sasa dukani kwenda kununua dawa dawa za dawa za mtoto za damu. Sasa na maana pale tena kwenda hospitali, roho ishakufa, kichwa kishabalalika, naenda barabarani, damu zinanitoka hadi machoni, tena kuona tena nisioni vizuri yule mwenye bandari kuangalia pale aliposimama naye kaondoka. Basi nika nishavurugwa, sikurudi na hospitali, begi la nguo nikaliasha huko hospitali, begi la nguo kaliacha, nikaliasha huko mhm. basi nikatafuta dawa nikaanza kumnywesha mwanangu za damu pale nyumbani, kwa sababu tatizo nishalijua ni damu. Hivyo mhm. nikaa nakaa nakaa, basi alivyopita wiki tu na mimi tena huku naenda hospitali kujitibia haya macho, maana yalikuwa natoka damu nayo. Nikaa naangaika vile sasa, nikaona ngoja tu niombe msaada kwa watu. Nikaomba msaada, nikamwambia jamani, saidieni kubeba huyu mtoto kwa sababu sioni vizuri, tuende kwanza kwa ndugu zangu ambao wa kijiji kimoja. Nikaenda kule, akanisaidia wale wenzangu, akaniweka pale. akaniambia jamani, tusipochukulia msaada huyu mtu atakufa. Yaani tu tujipange sisi ndugu zake ambao wa kijijini huko, tujipange tukafanyeje, tumchukue huyu tukae tumuite mmeo. Basi siku ya pili akamwita mme wangu, kamwingiza kwenye chumba, kaambia unaonaje mme wa mke wako unavyompiga hapa, na sisi tukupige leo. Akanambia mimi niko tayari, nipigeni. Akaambia sisi tutakupiga kweli, kwa sababu haiwezekani unampiga hivi so, kwa sababu alikuja kumfokea na akavua nguo wote za juu akachukua na mpira nataka aanze kumchapa akanambia sitarudia tena kumpiga kama vile saineni eneni karatasi mpaka ikapelekwa hadi polisi sirudii tena basi ndugu zangu akajirudi pale akamwandikisha tu karatasi kusaini kusema akirudia tena na mwana yule na mwanaume yule atuishi tena naye basi akasaini wiki ya kwanza wiki ya pili tukakaa, akanipiga tena. Alivyopiga pale sasa, ndo wenyewe ndugu zake sasa akaambia, huyu mwanamke naona mwachana, sisi hatutaki uishi naye huyu mwanamke mm. tuishina tuishi eh, sitaki ili mwachana tu, mtakuja kuuana bure Baadaye naishi kama ndo alivyopata sasa mwanamke mwingine huyo ndo naona kidogo nimepumzika sasa. Yeye anakaa huko kwa mwanamke, ni mimi naishi maisha yangu mimi mwenyewe na watoto wanne niliozaa naye, anaangaika nao mwenyewe, hawana msaada. Nimeanzisha shule lakini wanaenda kesho, waende kesho kutwa asiende, kutokana na hali yangu ya maisha ni ngumu nalea mwenyewe watoto kodi, basi inanipa changamoto kwa kweli nashindwa kulea vizuri wale watoto kuwalipia vizuri kwa sababu ya changamoto zote nilizopitia na hela nilizo na nini ndo kama zimeisha kwa matatizo kama hayo nilivyoongea. E, nafundisha chekeshea lakini hapo katika napofundisha penye nimepewa tu msaada na babu mmoja ananiambia ufundishege watoto upatege riziki, lakini bado hainikizi, watoto hawaendi shule, so mazingira yenyewe bado sio mazuri. Kwanza pole. Asante. Hongera kwa uvumilivu. Asante. Lakini napata wasiwasi wa kwamba mtu kwa nini anakupiga mara ya kwanza unasamehe, ya pili unasamehe, ya tatu na haukuwahi kumchukulia hatua zozote zile za kisheria. E, hatua ndizo hizo alimpeleka kipindi kile ambacho alinanipiga mpaka nikazimia akampeleka alivyomuuliza ni nini tatizo, naambia na mimi sielewi kinachonituma. Hapo ndio palinifanya mimi nipumbazo, nikaona kama labda ni tatizo ambayo aliyokuwa nalo, kumbe mwenzangu si ni nini ambacho kilichokuwepo yani. Kumbe mwenzako ana mwanamke jini bwana. E, alikupa historia gani kuhusu huyo mwanamke jini, mbali na hiyo kusema huwa anaenda kuogelea naye? kuna vingine vyovyote alivyokugusia pengine au aliishia tu kwenye kuogelea yaani yeye hajani hajanipa historia yote akaniambia tu hivyo kama anaenda kule naogelea naye mm. akirudi anakuja naye nyumbani ila kwa kifupi mm. mwenyewe mm. kwa sababu unajua mtu anakuaga na ndoto hmm. mara nyingi nilikuwa naota kakaa kichwani kanikalia yule mtu mwanamke kichwani amejifunika kichwani vizuri, namuona mbona huyu. Saa zingine naweza nikaona amekaa wote na yeye naota, yani katika usingizini. Basi nikimuita yeye hataki kugeukia mimi, hivyo yani ndio nilivyokuwa naota. Kwa hiyo nikaa na uhakika kweli huyu ana mwanamke jini. Hapo hapo kwenye ndoto umeniacha, ulikuwa unaota? Nilikuwa namuota yule mwanamke amenikalia kiswani saa zingine namuota akajifunika hivi saa zingine yuko na yeye mm. lakini yuko na yeye sasa kabeba mtoto mm. e, kakaa na yeye kabeba mtoto na yeye mm. e, lakini kimuuliza yeye huyo mwanamke umezaa naye alikuwa asemu na unasema unamuona ndani ndani kwako ndo huyo mwanamke jini yupo pale nilikuwa namwota ndani kule kaja ndani kwangu huyo mwanamke jini alikuwa anafananaje yaani ni, ni mweusi tu mrefu mm. e, lakini macho yake anawakawaka hivi Hivyo niko namuota. Ulimuota kama mara ngapi hivi? Nimemuota mara nyingi. Saa zingine naweza nikamuota anachukua hela, nataka wape watoto waende shule, mm. basi anakwambia hela zote zileteni, anazikusanya zile hela. Anayechukua hela ni nani? Anayechukua hela ni nani? Anayezikusanya hela ni nani? Yule mwanamke anapokea hela zile za watoto, zile anachukua hela za watoto gani? za wanangu wa shule hawataka wakasome, anazichukua yeye, ananiambia hizi hela usiwape watoto waende Nazareti huko, anazichukua yeye. Mimi unaniacha. Anayetoa hela ni nani? Anayezuia ni wangu mimi yule, si anawaandaa watoto waende shule? Nani? Yule mume wangu yuko anaishi naye yule. Hmm. Sasa alikuwa anawaandaa watoto waende shule, nilikuwa hmm. naota yani. Hmm. Anawapa watoto, si shuleni lazima abebe hela. Sasa ile watoto, jamani watoto muende shule hela hizi. Basi anawapokonya zile hela yule jini sasa naota. Mm. Anawapokonya wale watoto hela, anawaambia watoto msichukue hizi hela leteni, anazichukua yeye. Nilikuwa naotaga hivyo. Mm. Eh. Kingine kingine ndio hicho alikuwa anakaa kichwani. Mm. Amekaa amejifunika usiku, sasa ngine nasikia harufu kama ya udi. Mm. Basi ndio nilivyokuwa naota. Anapokaa kichwani, wewe unakuwa katika hali gani? Ah, nilikuwa naota tu basi kwa na hali nyingine yote hiyo hiyo hiyo hali ya ndoto wakati kakaa kichwani wewe unajisikiaje wakati kakaa unaonaje au huo unakuwa unafanya kitu gani wakati wewe unaota yeye yupo kichwani kwako yaani yani kakaa kama sio kama kanikalia kwenye kichwa mm. yaani kakaa mbele ya kichwani kule mm. e, basi namwona akajifunika vile mm. namuona saa zingine ili nijue huyu mtu ni wa aina gani maana nilikuwa najua ni nani ananikalia huku kichwani. Mm. Sasa siku moja nikamwona sura ile ile katika na mume wangu kabeba mtoto. Ah, kwa hiyo mwanzo alianza kukalia pembeni ya eh. kichwa chako bila mwanaume. Eh. Sasa ili nijue kama ni mtu wake yule, mm. nikamwona wako pamoja na yeye sasa wamekaa, namuita ataki yule mwanaume na uliwahi kumwambia mumeo kuhusu hiyo ndoto au hizo ndoto eh, nimemwambia zote nilikuwa namwambia unapomwambia anasemaje um, chochote je yeye amewahi kukwambia kama ana mtoto na jini hajawahi hmm. hajawahi hajawahi kunaambia sawa hayo yakiwa yanaendelea tayari umeshayagundua ukaamua uende kanisani ulipoenda kanisani unadai kwamba ukaelekezwa kwamba kuna mwanamke anayepigwa ukienda leo ukipigwa umwambie mungu wewe ndo umeni, umeruhusu nipigwe mm. ukafanya yale maombi ukiwa njiani kwa mujibu wa maelezo yako ulivyoambiwa ukarudi nyumbani kweli akaja ili akupiga akavunja fimbo mara ya kwanza mara ya pili vile vile akavunja fimbo huku analia kwanza kwenye yale maombi ambayo ulielekezwa kwamba kuna mwanamke anapigwa ukifika nyumbani uombe hivi na hivi na hivi uliambiwa wewe mwenyewe direct na mchungaji au mchungaji aliongea katika kundi la watu ila ukajua anaongea na wewe ah, ah, kwa sababu akasema kuna mwanamke mmoja hapa anapigwa mm. e, sasa akawa anaongea kwenye mbele kundi la watu wote mm. e, alikaa anaongea kwenye kundi la watu wote, sio peke yangu, akaongea tu kwa kundi la watu. Kuna mwanamke mmoja hapa anapigwa sana na mmeo kwa hiyo leo utapofika njiani fanya hivi, fanya hivi. Kumbe hakuongea na wewe ah, direct. Hakuongea na mimi direct. Mimi tu ndio nikajiongeza kusema kama ni tatizo hili na mimi ninalo au kama kuna mwingine hivyo mm. Basi ya kwanza akashindwa kukupiga, ya pili akanyanyua fimbo akalia. Wakati analia, unafikiri au alikuja kukwambia nini kilimfanya alie? Hajaongea mpaka leo hmm. hakuongea aka aliongea sitaki uende kanisani yes we ukamwambia nitaenda ikawaje mpaka akaja akakuomba kwenda kanisani umpeleke yaani siku ambayo aliniomba nimpeleke kanisani mm. na ambapo alipoumwa mm. aliumwa kwambia alikuwa anashindwa kuinuka mm. e, kuinuka amna ndani mkaa mnanuka damu tupu kipindi kile kulitokea ugonjwa fulani akaambia mbudeni si ule kulikuwa tokea ugonjwa fulani, mm. kwa hiyo alikuwa nashindwa kuinuka, hata kukaa hivyo alikuwa nashindwa Ukamletea mchungaji, siku iliyofuata akainuka aka na akapona kabisa. Eh, ndio maana kanaambia niende tuende kanisani. Ulipompeleka kanisani, unadai kwamba mchungaji yule akasema huyu anahitaji mchungaji wa kiume mkubwa mm swali linakuja huyu mchungaji aliyekuwepo kanisani siku hiyo alikuwa ni mwanamke au alikuwa ni wa kiume ila mdogo alikuwa mwanamke afu ni mdogo mm. E, alikuwa ni wa kike lakini ni mdogo alafu kwa hiyo maombi yalifanyika au hayakufanyika maombi yalifanyika lakini sio yale kwa sababu alisema anatakiwa aombewe aguze sehemu za siri maana jini ile mara nyingi anakimbiliaga sehemu za za siri mm. kwa hiyo anatakiwa mchungaji wa kiume ndio muombe. Kwa hiyo pale tukakatisha maombi. Ah, kwa hiyo ilitakiwa ile sehemu ambayo jini kajificha iguswe. ndo eh, ndio hivyo alitaka eh, aguswe kwanza, kwa sasa pale palikuwa hamna, kwa sababu sikuenda kanisani kabisa. Mm. Nilienda kanisa la nyumbani. E, sio kanisa kubwa kabisa, nilienda kanisa la nyumbani kama siku za Alhamisi za kukutana. Mm. E, baada ya pale unadai ikapigwa simu kutoka kwa kaka yake huko ulikotoka mara moja. Hiyo simu yeye alikuwa kashamtaarifu kaka yake kwamba anaenda kanisani. Hakumtaarifu. Alipopigiwa simu hiyo yeye hakuuliza chochote na kuaje na umejuaje nilipo. Yeye mwenyewe alishangaa akanambia mimi nashangaa sikajuaje. Mm. E. Baada ya kushangaa na kutakiwa arudi nyumbani, hakuwaza na kuona umuhimu wa kuendelea kwenda kanisani aliyekuwa tatizo limeshagundulika. Yaani pale ndo akawa sasa ah, hataki tena kabisa. Mm. E, akawa hataki kabisa, hana hata ile kuguswa kula hataki kuguswa vipi yani? kwenda ku, kwenda kule kanisani kwa atakata kumgusia maombi kusema labda kumwambia tuende kanisani mm. alikuwa hataki kusikia hilo neno e, mara pili maisha yakawa anamsumbua mm. anaenda kazini anakuta hana apati kitu chochote mm. E, akaniambia sasa naona tuende tu kanisani kule kule hasa mm. tuende kanisa kubwa mm. nikamwambia haya sasa akanambia mi natangulia wewe ubaki nyumba, utarudi utanifuata. sami hapo ndo niliona maajabu mimi sasa. Mm. Akanambia mi narudi haraka tuende kanisani. Kwa akainuka kanambia sasa mi natangulia. Sababu napajua kule mwenge mm. Napajua nitatangulia. kambia ah. akanipigia simu, mi mwenzako nishafika hapa wai mm. eh, nataka niinuke sasa Nakuta mwili wote unaniwasha kwanzia mikononi, miguuni, kichwani, kila sehemu hadi machoni kote najikunja. Mm. Nikaona ah, <clears throat> labda ni nguo. Nikavua nguo, nikachukua maji, nikaenda bafuni, nikavaa nyingine nakuta hali ni ile ile tena, najikuna miguuni kote, nawachwa ile kuacha kuwa balaa kule, kama utasema mwagiwa upuku mm. najikuna. Ah, sa mi ntaendaje kwa hali nikachukua tena nguo nyingine, nikachukua sabuni, maji ndo zima tena, jenda kujiosha kule bafuni. Natoka kule bafuni, nafika pale kuosha kumisha, e, eh, nachukua nguo tu nivae, tayari najikuna mpaka nikamwambia ja basi, maana nguo nne zote shamba, nikamwambia basi, mimi nimeshindwa, mm. we rudi tu, nikarudi Nikamwelezea mchungaji, mchungaji hivi yaani kuinuka tu ilikuwa shida. Akanambia basi kama vipi <clears throat> tutapanga tu safari tuje sisi hapa. Maana nikisema uinuke tena hali inatokea. Ila sasa akija yule mwanamke kuja kutuombea, na maana yeye atakimbia ndani anajifisha bala mm. huyo mume wangu kuja kuombea, anakimbia hataki tena kurudi ndani Sasa anambembeleza sasa, kama vipi rudi za ah, mimi sitaki tena pombe <clears throat> mpaka leo. Mm. Zile nguo tuanzie hapo, zile nguo ambazo ulikuwa ukivaa unawashwa, ulikuja kuzivaa tena siku nyingine tofauti na ile siku ya maombi? Yaani nilizivaa hata bila kufua. Mm. Siku aliyorudi tu nilizivaa bila kufua, aiwashi tena. Mm. Aziwashe tena, maana zilikuwa safi sio kwamba kuna kitu zilikuwa zimewekewa pengine ukakumuta ah, kikatoka. Hakuna mm. nizivaa tena kawaida, aziwashi tena mm. zote mm. E, eh, sikifua wala ni kwa sababu nilikuwa nawacha sio sio mwilini tu, mpaka miguuni, chini ya nyaa, koti, kichwani, usoni, koti yaani kila sehemu mm. mm. Sawa au kwenda kanisani na yeye kule kanisani alipokwambia ameenda, aliporudi alikwambia eh, eh. alienda kweli, alifika kanisani au eh, hakufika? Alifika, ni yaani uhakika sina, sababu kawaida ya simu ndio kama hivi mm. E, sielewi, lakini nahisi kama alikuwa na nia ya kwenda kanisani mm. E, sa kama hakufika au hajafika, hiyo tena unajua tena simu huwezi kuamini mm. E, ukawa unaendelea kuishi maisha hayo ukaendelea kuishi maisha hayo ikafikia hatua akawa bado anaendelea kukupiga mpaka kuna wakati unadai kwa mara ya kwanza mbele ya kituo cha polisi unasema uliishiwa nguvu ukaanguka ilikuwaje hiyo <coughs> hii niliyoanguka pale mbele kwa sababu nilikuwa napigwa mpaka nimekooa damu mm. e, eh, nikaa nakohoa vinaziona kabisa damu zinatoka mm. na kichwani kwa alivyonifua nywele kukaa upande mmoja umevimba mm mm. Sasa nikaa nasikia kizunguzungu hivyo, nilikuwa natembea tayari kichwa kinani kuzunguka mm-hmm. E, eh, ndo nilivyofika pale polisi kuwa nitaka niwaelezee tu kuhusu ile karatasi, nikaanguka pale pale polisi. Polisi wakachukua hatua gani? Polisi akachukua hatua akanipeleka hospitali mm. E, akatuma gari kapeleka hospitali mm. Akachukua na yule ambaye aliyonifuata nyuma, sasa ndo akamfuata yule mume wangu nyumbani mm. Akamkuta nyumbani, akamweka ndani kawekwa ndani na vitu akiwa tayari alishahamisha kwa siri lakini mm. kupitia pale pale polisi akavileta vitu tu mm. akaombwa ukaombwa msamaha ukakataa lakini polisi wakakwambia ukashajirudi mm. na ukaona kweli kajirudi mkarudiana mkaendeleza maisha siku ya siku mtoto anaumwa tatizo la kuishiwa damu lile tatizo hospitali ulitakiwa ulipe gharama ili uweze kusaidiwa ukakosa fedha ukaamua kutoroka ukaziacha nguo ukambeba mtoto ukafika nyumbani unadai kwamba akakupiga tena wakati ambapo umemwacha mtoto unaenda kutoa hela ili ulipe bajaji ulioiacha akakupiga tena pale alivyokupiga ukafika hatua wewe ukaona sasa ya nini kuendelea kuishi kwa umekata tamaa ukachukua kisu ili ujiue mazingira yalikuwaje ilikuwa ni nje ilikuwa ni barabarani ilikuwa ni wapi au ndani nilikuwa nje nilikuwa nje kumbini hapa uwani mm. e, eh, ndo nikachukua kisu kwenye vyombo pale nikakichukua mm. nitaka kunani kuna mama moja alikuwa anataka kuosha vyombo vyake mm. nikakichukua kisu nikataka kujichoma nacho maana nikaona maisha tena nichachoka ulitamka uli, uli neno lolote kwamba unataka kujichoma au kufanyaje kwa sababu kwa mwanamke kushika kisu ni kawaida pengine kuna kitu unataka kukata kwa hiyo mtu kunotice na kugundua huyo anataka kujiua ilikuwaje hiyo moment Yani hiyo nilinyanyua tu saa vile nilivyokichika hivi nilichika hivi nilivyolala hivi ulilala chini e, nililala chini mm. nikaifanya mm. hivi eh, nianze kujichoa mm. e, kimaajabu ki, tu mungu mwenyewe shangaa ile mama kaja kunipakua kile kisu na ulikuwa umedhamiria mia ya mia kujichoma nidhamiria yaani, kwa sababu pale nilikuwa nishakata tamaa kabisa Wakati huo hujafikiria mtoto wako ulimwacha ndani aliishiwa damu? Yaani hapo nilisahau yote, kwa sababu nikaona matatizo yamenizidi, yamepita miezo, nakumbuka na kupiga upigo kote kwa nyuma, na vile ninavyoona labda mtu atanaonea huruma, nimekaa hospitali tena naona nakutana na hayo, mm. nikakata mm. tamaa kabisa, nikasema sasa kuishi mimi basi, naona hapa Mungu naye naona kaka niacha, kwa hiyo nikachukua kesho nikajiua. Yule mama akakusaidia. Wakati unataka ujiue yule mama anakusaidia. Mwanaume au mume wako baada ya kukupiga alikuwa eneo la tukio alikuwa kashaondoka. Alikuwa pale pale. Anakuangalia unavyotaka kujiua. Ah, eh, hana hata time Anakuona. Alikuwa ananiona hana hana habari. Anakuona ulivyoshika kisu unajiua. Hivyo hivyo ananiona. Aliona huruma ni yule mama ndo alinipokonya kichwa, kabla usijiue kwa sababu ya huyu mchizi ana akili. Mm-hmm. Ndo limemuuma yeye tena, lile akamnyanyua tena yule mama akamtupia kwenye geti. Sawa. Baadaye ukanunua dawa za kuongeza damu ukamsaidia mwanao huku ukiendelea kujitibia. Wakati huo yule mama akasema kwamba nikiwa sawa nitampeleka polisi, nitamfungulia kesi ya kamatu mm. Mtoto akaendelea vizuri bila shaka kama mtoto aliendelea vizuri, wewe ukaanza kwenda hospitali kujitibia, ukidai kuwa damu zilikuwa zikitoka mpaka kwenye macho, mm. hapo ilikuwaje? Yaani mimi nikaendelea kujitibia nika damu damu zile kwenye macho zilikuwa zinatoka kwenye macho ukifumbua au ilikuwaje? Ah, ah ile damu nilikuwa nimeshanika huko pembeni mm. mm. kwa sababu ya zile nguo katika kupiga Eh, tulikuwa na maneno kwenye macho na zingine zilivilia, kaa kovu limevilia. Hospitali ulioenda kutibiwa baada ya kuwa umeumizwa ni hospitali ile ile ya mara ya kwanza uliyokimbia na kumtorosha mtoto au ilikuwa hospitali nyingine? Na ilikuwa dispensary tu ya kawaida. Mm. dispensary za njiani tu Yule mama aliyesema nimepigwa, aliyepigwa baada ya kusema muache chizi, akabamizwa kwenye geti, akasema nitaenda polisi. Alikwenda, hakwenda. Ah, yule mama akwenda kutokana na mimi nilimwomba samahani. Mm. E, nikamwomba samahani, nikachukua jukumu nikampa hela. Mm. E, kwa hiyo mama yule akuendelea ila kazi ndo akasema basi mimi tena sitafanya tena kazi hapa. Lengo la kumwomba samahani lilikuwa ni kulinda mume wako asifungwe au lilikuwa lina nia gani pale? hali ya kuwa wewe mwenyewe umepigwa umeumizwa yule mama alikuwa anakusaidia naye kapigwa kaumizwa ukatetea mume wako aliyekupiga asishtakiwe kwa kweli mimi kipindi cha nyuma mimi nilikuwa na huruma sana mm. pale nilikuwa namtetea yeye asikamatwe mm. e, nilikuwa na huruma sana kiasi kwamba akinitendea mabaya mimi nilikuwa sirudishi mm. e, nilikuwa namsamehe tu kwa kweli yule mama nani nikamwambia msamehe, kama unataka kumpeleka polisi itakuwa vibaya. Mimi mwenyewe tu ndio nataka nijizuru tu maisha yangu nitoweke, mm. lakini yeye usimpeleke polisi. E, nikamwomba msamaha, nikampa na hela, yule mama akwenda. Kwa nini hamjafunga ndoa? Mlikutana kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka gani? Ndio mwaka elfu mbili tulionana na huu ni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hii ni miaka ishirini na tatu mm. mmeachana mm. mwaka gani tumeachana mwaka mwaka elfu mbili na ishirini mbili na ishirini mmeishi miaka ishirini ndani ya miaka ishirini kwa nini hamkufunga ndoa yaani yeye mwenyewe alikuwa hataki mara nyingi mi nilikuwa nasema mm yeye mwenyewe aliwahi kwa nasida kila akipata hela akipanga atafanya hivi, alikuwa afanya mm. E, anajiandaa kabisa, mwaka huu nataka nifanye hiki, basi kitu kinaharibika. Sasa akaja ndugu yake akanambia, huyu hawezi kutoa hela akafanya akaoa mm. Kwa kama kama alivyosema mwenyewe, kama amemiliki jini, kuoa itakuwa ngumu mm. E, ndo akanambia hivyo hilo jini ni yeye analimiliki kwa maana ya yeye ndio alilitaka au hilo jini yeye alijikuta tu yupo kwenye mahusiano na jini huyo kanaambia alijikuta tu mm. akamtu yeye mwenyewe alisema anatupiwa naona si kutokuelewa sile mm. alijikuta yuko kwenye hivyo mm. mm. mama mkwe anasemaga naye kusema ubadilishe dini uolewe na mwenzio lakini sasa ndo kama hivyo ulikataa kubadilisha au ulichelewa au ilikuwaje? Ah, mara siku za nyuma nilikuwa nakataa kubadilisha dini kuingia Kiislamu, lakini ikafika wakati nikaona wenye hawataki, kwa sababu kuna mdogo wake mm-hmm. wamemchangia mm. hela mpaka mwanamke kaoa mm. lakini kumchangia hela yeye ni vigumu mm-hmm. mm. mm, Sawa, umetuambia una watoto wanne. Wa kwanza ana umri gani, mpaka wa nne, na vile ambavyo una unapambana nao kuhakikisha wanapata elimu na maisha bora kwa ajili ya baadaye. Hawa wawili hawa ni mapacha, wana miaka ishirini na tano ishirini na tano ana miaka kumi na tano kumi na tano hawa wawili hawa mm. Eh, mmoja anaitwa Nasra, mmoja anaitwa Nasri, wako kidato cha pili. E, mmoja ni Lama yuko darasa la sita, mmoja yuko chekechea. Mm. Sawa, kwa yote ambayo amekufanyia mumeo, umeshawahi kufikiria kumsamehe? Nishamsamehe mara nyingi, lakini sahizi ndo nishaamua tu ikae hivi hivi, mradi tu nipambane tu na wanangu kule. Mm. E, kwa hiyo mimi naona kama tulivyotengana amepumzika kumpiga, naona tu iwe sawa hivyo. Kama anakutazama unamwambia kitu gani? Kama akimtazama mm. basi tu namwambia tu maisha mema mm. e... Wito wako au neno lako kwa watazamaji wanaokutazama na waliofuatilia kisa chako kuanzia mwanzo hadi mwisho? Kwangu mimi kutaka tu kama wananitazama huko mwenzao ninavyoteseka, wao wenyewe watavoguswa watajua kunisaidiaje katika watoto. Mm-hmm. Eh, maana naangaika nao kweli, sina hata la kufanya. Mm-hmm. Watoto wanne wanahitaji kula, kuvaa, mm-hmm. kusoma, lakini bado mi maisha ya peke yangu yamekuwa magumu. Yamekuwa eh, maisha ya tabu sana mpaka mara nyingi wanaenda mara narudi. Sasa naenda kuwaambia kwa mwalimu, leo sina chochote. Mwalimu mwenyewe anaona huruma mpaka mwenye naye kachoka. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama Watanzania wananitazama hapa, wanone wani waguswe tu na hiki, wanisaidie kuhusu watoto mm. eh ni kushukuru neno moja kwa wanawake wenzio wapambanaji lakini kwa wanaume wa aina ya mume wako wanaowapiga wanawake zao na hata kwa wale wanaume ambao ni wastaarabu pia wanaume ambao wanapiga wake zao mm. kwa kweli wabadilike mm. maana ni mateso kwa mwanamke na familia watoto pia e, wanaume ambao wanakaa vizuri na wake zao waendelee tu kukaa vizuri maana ambapo ataweka itirafu katika ndoa watoto ndio wanateseka sana mm. E, kwa hiyo tunaomba kama anakaa vizuri na wake zao waendelee kukaa vizuri na wake zao. Wanawake wanaopigwa kwa wanawake wanaopigwa mm-hmm. ndio mm. hapo wa, waombe tu waume zao wabadilike, na kama imeshindikana basi waamue tu kuepukana nao, maana kama nikupigwa nilivyopitia mimi mm. Mm-hmm. mara nyingi unaweza ukasubiri kifo mm. heri upambane, Mungu yupo atakusaidia.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 kiakili zaidi.